ተመልከቱ፣ ሲያበራ ተመልከቱ፣ ሲያበራ ተመልከቱ፣ ተመልከቱ፣ ተመልከቱ የኪዳና ዳቆናቱ የእመቤቴ ዳቆናቱ የሥላሴን ጌጥ መለሰቱ ሲያበራን እንደ ጀንበር ሲያበራን እንደ ጀንበር ሲያበራን እንደ ጀንበር ሲያበራ የሰማይቱ የጊዮርጊስ የወርቅ ወንበር የተክልየ የወርቅ ወንበር የእመቤቴ የወርቅ ወንበር አለን አለን አለሁ ብሩ ጃጀቱ የመቤት የስ መጠጫ አለን ብሯንጫ የኪዳኗ ስ አለን ብሯን ጃጀቱ ጃጀቱ እኛም እንዳንተ እንወዳታለን እኛም እንዳንተ እንወዳታለን። እኛም እንዳንተ እንወዳታለን። እኛም እንዳንተው ስራ አለብን ስራ አለብን ተልኮብኝ ከገብርኤል ተልኮብኝ ከጊዮርጊስ ተልኮብኝ እያል እኔ የስለ ስራ አለብኝ ስራ አለብኝ ከማኑኤል ከሌልቱ ላይ ተልኮብኝ ከገብርኤል ከሌልቱ ላይ ተልኮብኝ

ብርሃኔ አይኔ ነሽና ብርሃኔ አይኔ ነሽና ብርሃኔ አይኔ ነሽና ብርሃኔ እመቤት ማርያም ኪዳኗን እናቴ አይኔ ነሽና ብርሃኔ አይኔ ነሽና ብርሃኔ ኪዳነ ምሕረትን አርሶ ማለኔ አይኔ ነሽና ብርሃኔ አይኔ ነሽና ብርሃኔ ሴትሸት አባት አማኑኤል ትሸት ከወንዝ የናር በመሬት

የቅዳሴ በይናቴና የኪዳኗ በይናቴና እያስ ሰይ ስለቴ ሰመረ ሰይ ስለቴ ሰመረ ማምላክ ሰይ ስለቴ ሰመረ ሰይ ስለቴ ሰመረ አምና የይከን ጊዜ ነግሬያት ነበረ ሰይ ስለቴ ሰመረ እጃችሁ ሰምረ ስስለቴ ሰምረ አለበል ሀሌ አለ ሸመጡ አለ እነው በዚህ በኩል አለ ምን አስወዘዛችሁ አለ በዚህ በኩል አለ ምን አስወዘዛችሁ አለ ምስጋና ለጌታ አለ አለ በል አለ አለ አለ ከመዙ አለ ያረክሎናውን አለ አየነቃነቁ አለ አምላክ መነኛ በኪዳነ ምሕረት አትቀየሙኛ እኔ ሳቀበች ለኪዳነ ምሕረት እጁን ያለዋጣ ጃጁ ተመቶ ገብርኤል አይደለም ወይ? የሚያፈራረደው ሰይጣናትን ሁሉ በጧፍ የሚያነዳው ኪዳነ ምሕረት መሰረተ ገዳም ደግሞ እንዳትላት በነፍስ አልጎዳም ተመዙ አለ እመቤቴ ማርያም ኪዳነ